जय श्री कृष्णा क्या इस धरा पर कोई ऐसा मंत्र भी है जिससे कि प्रभु को अपने अधीन किया जा सके उनसे मनचाहा काम कराया जा सके जी हाँ इस धरा पर कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जिससे कि आप प्रभु को अपना काम करने पर विवश कर सकते हैं और ये उन गुप्त विद्याओं में से आता है जो कि विरले ही किसी के पास होगी प्रभु को सिर्फ दो ही चीज़ों से अपने वश में किया जा सकता है एक उनकी निस्वार्थ सेवा कीजिए इससे शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु आपके वश में हो जाएंगे और दूसरा है ये मंत्र इस मंत्र की शक्ति में इतना असीम बल है कि प्रभु को भी विवश कर दे आपकी रक्षा करने के लिए इसे रक्षा मंत्र भी कहते हैं यदि गलती से भी किसी ने एक बार इस मंत्र का जाप कर दिया तो प्रभु विवश हो जाएंगे आपकी रक्षा करने के लिए उन्हें आना ही होगा इस धरा पर आपकी रक्षा करने के लिए यदि आपका कोई नुकसान पहुंचाएगा और आपको चोट पहुंचने से पहले प्रभु को दर्द हो जाएगा इतना प्रभावी है ये मंत्र मेरे गूढ़ रहस्यों में से एक ये मंत्र है जो कि अपार शक्ति रखता है क्योंकि ईश्वर से परे कुछ भी नहीं है लेकिन इस मंत्र से आप उनको मोहित कर सकते हैं उन्हें अपना एहसास दिला सकते हैं कि प्रभु मैं यहाँ पर पीड़ा में हूँ मेरी पीड़ा को हर लीजिए और प्रभु आएंगे बिल्कुल आएंगे और इस मंत्र के प्रभाव से आप प्रभु को भी विवश कर सकते हैं अपनी सहायता के लिए इस मंत्र की साधना गुप्त रखी गई है ये कुछ जैसे एक वर्ग होगा उसी वर्ग को मैं दूंगा हर किसी को यह मंत्र नहीं मिलेगा जिस किसी को यह मंत्र चाहिए व्हाट्सएप कीजिएगा कि मुझे रक्षा मंत्र चाहिए तो आपको यह मंत्र दे दिया जाएगा इस मंत्र को गुरुमुख से लिया जाता है यदि गुरुमुख से आप इसको नहीं लेंगे तो ये किसी काम का नहीं है ये रक्षा मंत्रों में आता है जो कि आपकी सोते हुए भी रक्षा करेगा प्रभु जो है आपकी पहरेदारी करेंगे आपका ख्याल रखेंगे एक ऐसी शक्ति होगी जो कि चौबीसों घंटे आपके ऊपर ध्यान रखेगी यदि कोई बैरी कोई दुश्मन आपका नुकसान पहुंचाना चाहता है तो यकीन मानिए देखते ही देखते वो चारपाई पकड़ लेगा कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपके आसपास घूमती रहेंगी जहां आप जाएंगे आपके साथ चलेंगी और वो किसी को दिखेंगी नहीं लेकिन चौबीसों घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे कुछ ऐसे दूत आपके पास आ जाएंगे जो कि ऐसी आपको शक्ति देंगे कि आप यू समझिए कि किसी एक घेरे में है जिसके भीतर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पाएगी बरसों से इस मंत्र को गुप्त रखा गया है जिसे भी चाहिए संपर्क करें triple nine two eight four सोलह पच्चीस इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि हमें रक्षा मंत्र चाहिए धन्यवाद